श्री काली कौचम कैलास शिखरारूढ़ शंकर वरदं शिवम देवी प्रच्छ सर्वज्ञ सर्वदेव महेश्वरम श्री दिव्युवाच भगवान देवानां भूमज प्रभो प्रभु ही मे महादेव गोप्य मद्याश्यत प्रभो नाश येन रक्षण भवे परमेश्वर्य परमैश्वर्यमतुलं लव्ये दीन ही तद्वदा भैरव अच वक्षा ते महादेवी सर्वधर्मविदाङ्गरे अद्भुत कवचं दिव्या काम सर्वकामप्रसाधकम् विशेषतः शत्रुनाशं सर्वरक्षाकरन्दृणां सर्वारिष्टप्रशमनविचार विनाशनं सुखदं भोगदं चैव वशीकरणमुत्तमं शत्रुसंज्ञा क्षयं जान्ति भवन्ति व्याधिपीडिताः दुःखिनो सैनिष्ट निश्चैव कवच से भैरव ऋषि गायत्री श्री कालिका देवता श्रीह्रीं बीजं ह्रूं शक्तिः क्लीं कीलकं विनाशार्थे जपे पाठे विनियोग अथ ध्यान ध्यायेत्कालिर्महामायां त्रिनेतां बहुरूपिणीं चतुर्भुजां लसद्दिवां पूर्णचन्द्रनिभारिणां नीलोत्पलसम्प्रख्यां शत्रुसैन्यविदारिणीं नरमुण्डञ्च खड्गं कमलं वरदं तथा विभ्राणां रक्तवदनां दृष्टालिं घोररूपिणीम् अट्टाटहासनृतां शर्वदा च दिगंबरा श्वासनस्थितां देवी मण्डमालाविभूषणाम् इति ध्यात्वा महादेवीं ततस्तु कवचं पठेत् कालिकाघोररूपाय सर्वकामफलप्रा सर्वदेवस्तुता देवी शत्रूनाशं करोतु मे ॐ ह्रीं स्वारूपिणी चैवा ह्रां ह्रीं ह्रूं रूपिणी तथा ह्रां ह्रीं छैं छों स्वरूपा च सदा शत्रुन् प्रणाशय श्रीं ह्रीं ऐं रूपिणी देवी विमोचिनी ह्रां ह्रीं काली सा इन्तु मम सर्वदा यथा शुम्भो दैत्यो ऋषुम्भश्च महासुरः वैरीनाशय वंदे तां कालिकां शङ्करप्रियां ब्राह्मी शैवी वैष्णवी च वाराही नरसिंहिका कौमारेन्द्री च चा चामुण्डा खादन्तु मनविद्विषाः सुरेश्वरी घोररूपाः चण्डमुण्डविनाशिनी मुण्डमालाघृताङ्गी च सर्वतः पातु मां अथ फलम ईतेतत्कौचं पुण्यं कथितं शम्भुना पुरा जे पठन्ति सदा तेषां ध्रुवं नश्यन्ति वैरिणुं वैरिणः प्रलयं यान्ति व्याधिताश्च भवन्ति धनहीनः पुत्रहीनाः शत्रुवस्तस्य सर्वदा सहस्र पाठ सहस्रपाठना सिद्धि कवचसमवित्तथाः ततः कार्या सिद्धन्ति तथा शंकर भाषित शङ्करभाषितम् श्मशानाङ्गारमादाय चूर्णकृत्वा प्रत्यताः पादेतकेन पिष्ट्वा च लिखिलो लिखिल्लो कथा कया भूमो हीन रूपानुम तरा शीर्ष तथा हस्तल दत्वात दत्सिद्धे कवचल तु स्वयं पठेत् प्राण प्रतिष्ठान कृत्वा वै तथा मंत्रेण मंत्रिता हन्यादस्त्र प्रहारेण शत्रुश्च कंठभक्ष्यम ज्वलदङ्गारलेपेन भवन्ति ज्वलिताभृशम् प्रोक्षणेर्वामपादेन दरिद्रो भवति ध्रुवम् वैरिनाशिकरं प्रोक्तं कवचं वश्यकारकं परमेश्वरदं चैव पुत्रपौत्रादिबुद्धिदं प्रभातसमये पूजा काले प्रयतता सायङ्काले तथा पाठात् सर्वसिद्धिः भवेद्रुवं शत्रुचाटन जाति देशद्वयविच्युतो भवेत् पश्चात् स्वीकर्तामेति सत्यं सत्यं न संशया शत्रुनाशकरं देवी सर्वशत्पत्करं शुभं सर्वदेवस्तु ते देवी कालिके त्वां नमाम्यहम श्री महानिर्वाण तंत्रे त्रैलोक्य विजय नाम काली कवचम श्री सदाशिव वाचा त्रैलोक्यविजयस्यास्य छंदो ऋषिशिवः देवता च आद्याकाले प्रकीर्तिताः मायाबीजं बीजमिति काम सिद्धो विनियोग प्रकृति ही माद्या में शिरा पातु वंदन ममा हृदय क्रीं पराशक्ति पायात्कण्ठं परात्परा नेत्रे पातु जगद्धात्री कलौ रक्षतु शंकरी ग्राणं पातु महामाया रसनां सर्वमङ्गलां दन्तानक्षतु कौमारी कपोलो कमलालया रक्षे चिबुकं चारुहासिनी दीवायां पायात् कृपा कृपावयी दो बाहु दारक छेद करो दाई दी आस्कंधो कपर्ति दीपातु पृष्ठं त्रैलोक्य तारिणी पासे पायात परिणाम में कटी में कमठासना नाभो पातु विशालाक्षी प्रजास्थान प्रभावती उरु रक्षतु कल्याणी पादो में पार्वती सदा जय दुर्गा तु प्राणान् सर्वाङ्गं सर्वसिद्धिदा रक्षाहीनं पूजथास्थान वर्जित कवचेन तत्सर्वं वाद्या काली सनातनी इति ते कथितविजया त्रैलोक्यविजयाभिदं कवचं कालिकादिव्या आद्यायः प्रमादुतम् पूजा काले पठेद्यस्तु आद्याधिक्रमानवाः सर्वान् कामान् वाप्नोति तस्यात्याशु प्रसीदति मन्त्रसिद्धिर्भवेताशु किङ्कराः क्षुद्रसिद्धया आपुत्रो लभते पुत्रं ध्यानार्थी प्राप्नुयाद्धनं विद्यार्थी लभते विद्यां कामी कामानुवाप्नुयात् न वर्मणे यस्य पुरस्क्रियाः पुरश्चरणसम्पन्नं यथोत्कत्फलं भवेत् चन्दनागरकस्तूरी कुङ्कुमै रक्तचन्दनै भूर्जे विलिख्य गुटिकां स्वर्णस्यां धारयेद्दधि शिखायां दक्षिणे बाहो कण्ठे व साधकः कटौ तासाद्याकालिकावश्या वञ्चितार्जप्रक्षिति न कुत्राविव विलितस्य सर्वत्र बली कविः आरोगी चिरजीवी स्यात् बलवान्धारक्षमः निपुण निपुणः सर्वशास्त्रार्थताविताः वशे तस्य भोग भोगमुग्धो कनिष्ठौ कली कलमश ताग तंग निश्रेय शंकर परम जय महाकाली